қоғамын ойласын жоғарыда жүгінді тек өзінің ғана мынау шымбұлақ тілдебаевтың сөзі бар қазы қарта жегенімнің не керек ұрпақтарын болып жатқанда деп біздің шындығымызды айтуға келдік ешқандай тәртіп бұзушылық болмасын ағайындар бәрінен сұрайын одан ештеңе өндірмейсіздер біз тек талапкерміз талап құрайық деп келіп отырмыз осында қаншама бауырларымыз міне жүгіріп жатыр іштеріндегісін айтып жатыр сондықтан да түсіністікпен қарайық бағана қала әкімінің жанымызда тұр қала әкімі бағана өз қойған талабына өзі жауап беріп болашақта осындай істер істеледі талаптарыңызды тағы да жазып та беріңіздер міне осылай жұмыс жасаймыз деген аузынан әңгімені тыңдадық енді бүгін балқаш қаласындағы заводта әңгіме бос әңгімені айта бермейік жаңаөзенде атырауда болып жатқан жағдай олар да өздерінің заводтың ақшасын көбейткен дұрыс па иә бейнеу көбейтті алқаштың заводы алқаштың заводында істейтін жұмыскерлерді басшылар қыспасын сен жұмыстан кетесің сенің ақшаң қиылады олай болады деген әңгімені қондырайық сондықтан осындай тәртіпке дәл тәртіп болу керек бірлік болу керек бірлік болмаса ештеңе болмайды мына дүниеде біз көрінген жерде шашырап көрінген жерде өзіміздің қанымызды ойлап өз бала шағамызды ғана ойлап кетпеу керек елмен бірге болуымыз керек бірге жүруіміз керек басшылар да бізбен бірге болу керек басшылар ең бірінші осы байлықты жасап беріп отырған жұмыскерлердің жағдайын жасау керек бірінші сондықтан ағайындар әңгіме тікесінен болсын сіздердің аттарыңыздан сіздердің іштеріңізде тұрғандан сіздердің тілектеріңізді сіздердің жүректеріңізде тұрған нәрсені айтып тұрмын осы қалада бәленбай жыл тұратын ел бар мына газдан да газдың да мүмкін бір бәленбай процентті тиіп қаншама адамның өмірі қысқарған оны да айту керек сондықтан да осы газды гидровать етеміз осылай жасаймыз дегеніне осыдан бір он бес жыл бұрын бәленбай миллион ақша бөлінген оның бәрі бұл да біледі қайда кеткенін қаншама басшы ауысады қазақ мысы көрінген келіп билейді неге біздің қазақ ойсытамайды қазақ мысты ол біздің жеріміздің байлығы біздің еліміздің байлығы біз басшыларға кисейік деп келіп отырған жоқпыз біз басшылардан талап қойып келіп отырмыз сіздер осыны жасаңыздар сіздер осылай жасаңыздар қолынан келе ма қазір басшылар шықсын да айтсын өздері де түсініп тұр біздің айтқанымызды бәрі де түсініп тұр біздің ниетіміз біз жақсы өмір сүрейік бір берілген дүниеде бір берілген өмірде өз жерімізде бабаларымыз қанымен алып берген жанымен алып берген тәуелсіздігін отыз жыл аманбай менделеевтің бүкіл таблицасы бар жерде тұрып осы мына балқаштың біреуі балқаш сөйтіп тұрып біз мынандай өмір сүргеніміз әрине бәрінің намысына тиеді осы келіп тұрған ағайынның бәрі сол намысқа мініп келіп тұр намыстың атына ана үйде жатып үйде жатып құр өсек соғып мен қыран жоямын деген әңгіменің керегі жоқ біз далада құйылып жатыр неге су кетіп жатыр сондықтан ағайындар осының бәрі бостандық мен жаңа шу шу етектер ешкім ешкім тыңдап жатқан жоқ әркім ойындағысын айтсын заводтың басшылары бар ғой айтыңыздар біздің талап қоямыз берген жаныма келіңіз жаныңызға келіңіз міне аты жөніңізді айтыңыз халықтың талабы ең бірінші жұмыскерлердің зарплатасын көтеріп Yeah. Тосан. Тосан осы қаланы гүлдендіруге қазақмыз балқашқа қарамайды деген әңгіме айтады қалай балқашқа қарамайды қазақмыз балқаш жерінен байлығын алып отыр неге балқашымыз тыңдаңыздар балқашымыз балқаштың главный спонсоры главный демеушісі болу керек балқашта тұрып балқаштан алып отырған рудамен осы балқаштың жағдайын жасамасаңыздар егер сіздер жағдайын жасап дұрыс істесеңіздер болды бір алла сіздерге жар болсын ішіңіздер жеңіздер байыңыздар бай болайық ағайындар біз кедей болуға мүмкін емес біз орташа өмір сүргенін біз жақсы өмір сүруіміз керек жетіншілікпен бізге байлық керек жоқ керемет тасып жатқан біз жететін жағдайымыз болу керек кредит төлейік ағайын қаншама адам қаншама адам машинамен кредит алып жатыр ол заманда бұл заман ал сол машинаны мініп жүріп қаншама соған сайман шашып жүріп кредит төлейді босанбаса үй жағдайы білесіздер. осының бәрін дұрыстап жасайық оның бәрі осы жоғарыда отырғандардың дұрыс сөзі болсын дұрыс бұл бізге біз сенетіндей әңгіме айту керек бізге уәде беру керек уәде құдайдың сөзі дейді уәде берсін уәде Е, айтып қой жаңа ғана шулама қой, кішкене айтпады айттым ғой жаңа басында айттым ғой енді міне мына жерде қыздарды әйелдеріміз аналарымызға дейін келіп жатыр талап сұрап жатыр қаншама балалы аналар бар үйі жоқ күйі жоқ жағдайы жоқ неге соның бәріне көмек жасау керек деп жатыр мінекей ал енді қазір былай болсын мен енді осы жерде бәріңізге бірдей осы